реформы делаем. как я рад тебя видеть! Что это вообще за твари, блин? этом, пока я не слетел с катушек. Кончаку, дом. Не знает, сколько их там Эта хрень будто из фантастического фильма. Слава богу. Слушай, я знаю, где можно достать оружие. Тут недалеко есть мост. Mm-hmm.